हाय अब तू ही बता तुझे क्यों याद रखूं ओ ट्वेंटी ट्वेंटी अरे कष्ट दिए हैं तूने प्लेंटी प्लेंटी हो ट्वेंटी ट्वेंटी तेरा यू जाना तू जाना हो याद रखने के काबिल नहीं है तूने हमको जो इतना सताया ओ भूल नहीं है वो ट्वेंटी ट्वेंटी तेरा यूं जाना तो जा भाड़ में जा भाड़ में जा क्यों याद रखूं तुझको तूने तो बड़ा सताया दो तो महीने वार्म अप किया मार्च में मार्च कराया अप्रैल में तूने सितारे दिखाए कुछ सितारे जुदा भी करवाए मई में यो कष्ट आए बड़ा कष्ट दे गए फसलें हमारी नष्ट कर गए अब तू ही बता तुझे याद करूं क्यों ट्वेंटी ट्वेंटी ऑफिस कॉल पे बैठा हूँ पहने हुए अंडी इस फर्नीचर के मानो सगाई हो गई कुर्सी सगी बीवी आई हो गई मेरी सौतन तो शीशम की निकली तू जानो ट्वेंटी ट्वेंटी तेरा रखूं तुझको तूने मजबूर चलाए जून में वो चले चप्पल घिसाए जुलाई में घर के अंदर हम थे बैठे तुझे क्या चूल थी भूकंप ले आए अरे अगस्त में बच गया कोई घर धोखे से दंगों में वो भी निपट गया मौके से सितंबर में गुजरे धुरंधर डाले अंबर जनाब पोल्यूशन के सांसें मुश्किल हुई नवंबर में हल निकल आया दिसंबर में हम्म, बहुत डीप भाई बहुत हम्म, अब तू ही बता तुझे याद करूं क्यों ट्वेंटी ट्वेंटी जी करे पेलू तुझे मार मार के शेंटी कष्ट दिए हैं ट्वेंटी ट्वेंटी याद करूं क्यों ट्वेंटी ग्रुप जनित में ये कहना चाहता है कि 2020 को भूल जाते हैं